酒能使人邪慢，浓酒使人喧嚷。凡因酒错误的，就胡智慧。酒能使人邪慢，浓酒使人喧嚷。凡因酒错误的，就胡智慧。 今天这个课题呢，可以说是非常的敏感的一个课题，它必然带来一些就是呃可能争辩啦，呃不舒服啦，呃甚至会生气，或者甚至你听了过后，你觉得合情合理哦哦，但是你也不愿意改，因为你不愿意放弃你的爱好。 呃，为什么这个话题是非常的敏感呢？因为我个人信主过后，当然是在自己教会或者去别的教会讲道这些等等啦。哦，也就是说，我个基本上啊，哦，就是说在主日崇拜，在主日崇拜啊，我是没有听过有关讲这个与酒有关的一些的题目。 啊，为什么呢？我个人就认为啦，哈，大概我都三十多年全职侍奉的当儿，我就觉得是因为这个就是敏感哦，这是一个敏感，也能够起争辩的，然后又在当中呢，可能会有人生气啊，然后有人嗯呃听了也也不见得会改喽，而当中呢，呃。 有些时候，你的那些教会领袖们，然后他本身他们有一些自己都有喝酒的人，所以你讲这些道，你下来就跟你争，跟你吵，对不对？搞不好，呵呵，关系破裂，呃，对不对，啊、呃，当然还有背后很多原因啦，哈，对不对，呃。 所以他是有一定的敏感啊，然后呢，也会觉得是说，嗯，因为这种是一种行为的问题啦，哦，行为的问题就好像你你骂人啦，你打架啦，你欺骗啦，这些都是行为的问题。啊，讲实实在在的话，我也不否认，他其实喝酒不是跟你得救的问题，不会说哦，你喝了酒就没有得救。 对不对啊？你犯了错就没有得救，这个也不合乎圣经教导。不过实在就是你的一种行为是好或者不好啊，然后这些行为会造成问题没有造成问题，这样而已。就好像跟抽烟是有相关联的嘛，所以。 早期的信徒基本上是说啊，基督徒啊，五六十年代之前的说啊，基督徒是不可以抽烟喝酒，不可以抽烟喝酒，所以你抽烟喝酒啊，那你像是基督徒，对不对啊？就觉得是说都是一些行为的，那严格来讲，真的是跟你有没有得救没有呃，不是直接的问题，所以教会也就觉得是说这样的话，不是得救的问题。 然后我为什么自寻烦恼？我为什么呃呃假厉害？然后去那边，结果带来呃人家跟我争辩，然后呃来找你呃呃呃发泄不满或者生气你，或者搞不好饭碗都没有，对不对？何必对不对？但是呢，呃，我不知但是至少在我的立场来说，我们。 呃，假如你一直有追我的这个节目，都都讲到题目本身的，呃，一开始就已经讲了，就是我直言直语讲做人道理嘛。所以对我来说呢，我在做这个节目的时候，我基本上的那个立场就是说啊，有好多东西是啊，那些在幕会的时候啊，哎呀，呃呃，有些教会呃，牧者行道传道都不觉得是。 呃，可以讲的不方便讲的，所以现在的话，我是马代牧场嘛，我又不是拿你的薪水哦，啊，信徒也没有给我薪水，所以，我我也不受质疑这些，对不对？啊，所以你开心，当然你就欢迎你来，我也欢迎你来听啦，对不对？这是我的目的了。但是你不开心的话，我我又不是拿你薪水，所以我也不需要去怕人呐，对不对？ 所以我的宗旨就是，我预备的时候，我看那经文，神有这个感动，说：“哎，这个你要讲。”然后我就是讲，对不对？所以，假如是说我看了这个经文，它就是这样浮出来，就是我就是需要讲啊，经文就是这样，我需要讲。而假如是说我不讲，那基本上就是说我是是在怕人哦，我是怕人而不是怕神哦。所以我就觉得这个就非常错误的一种心态。 假如我怕人的话，我索性就是，马太牧场的节目全部关门算了啦，因为我是怕人，因为总之你讲什么，总之有一些有心人就是不满的，总之有一些不愿意悔改的，总之有一些人就是讨厌你的，总之就是要批评你的，对不对？总会有这样，所以假如我怕人，我就索性关门就算了吧。但是我想这个不是我的，呃，这个呃立场。 所以，我还是觉得是要讲了。当然，还是提一提，就是说，哎，这个课题也是可大可小，因为在就业里面，很多讲到有酒的事情是很多的啊。 在就业里面很多有酒的事情，但是因为我这个呃分享栏的目的呢，就是从分享的角度啊，比较直观的，而不是要引经据典啊，花很多时间解释解释，这样花很多时间。当然不解释不等于说我的东西没有立场，不是啊，不解释只是说我比较直观，我把我自己的。 一些答案就直接讲，而不是在边解来解去，啊，然后信徒也糊里糊涂，因为这个也没有这个必要。然后另一方面呢，也就是说，呃，在当中呢，呃呃这些不解经啊，呃呃，我消化过后就把它讲了出来。但是很重要的就是说，这个经文本身，今天我们读的这个经文本身，它自己就浮出一个答案来，这就是我在。 预备这些的分享或者灵修的时候，它就是经文本身已经把答案告诉你了。所以你自己看这个经文的时候，其实呢，你应该呃很清楚知道哦，就是酒能使人血脉，你知道酒使人懈懈慢好不好？浓酒使人血脉好不好？凡因酒错误了，造成你没有智慧好不好？ 答案是很简单的，对不对？所以在就业很多酒的东西，所以不用引经据典去讲啊。不过原则其实大概都有，只是你要不要接受，要不要听啊？或者是你真的是很喜欢转来转去找给自己找很多理由？那么新月呢，其实也不多，新月就不多了，因为新月不是在守律法的啊，不是律法主义之下的那种规定。 啊，很多时候就是你自己的，从你自己的一个自由原则啊，要不要去做？但是我们可以这样讲，这个经文本身，我们稍微点一点，就是酒使人懈慢，懈慢是什么？懈慢就是随便哦，不尊重呢，啊，不尊重，随便啊，就是有一些时候，你看人家喝了酒，啊，你觉得你可以有，呃呃，尊重一个，呃。 在喝酒的人吗？他讲话啊，轻浮随便，啊呃，有理没理啊，上文不大下文无里，然后你就乱讲话，然后斜慢邪慢这样的，请问。 一个正常人跟一个不正常的人，两个放在一起，请问你是要听一个喝酒跟没有喝酒的人讲话吗？你要听谁？当然，那个喝酒的你不会听，因为你不会尊重，因为他的话是真还是假你也不知道，那行为也其很邪慢，又要挑动男，挑动女，对不对？所以，它是一种邪慢不值得尊重的行为，然后容酒使人喧嚷。 啊，你又看得到的，就是说喝了酒，本来斯文的，变成， <coughs> 好像我是说的，啊，Omicron 啊，喉咙伤到了，啊，没有好。那斯文的人，忽然讲话会变成很大声，很不斯文，很粗野，很粗暴啊的那种行为，哇，啊。 本来是很谦，好像看起来很谦卑，现在变得很骄傲的，哇，很 b u s h 的啊，讲万秒，讲小辆车就讲成自己很大辆车，赚一个月薪水一千，说自己薪水赚五千，那种很喧染的、很夸大的。所以酒能够使你整个人就是士气、仪态、士气，你的一些本来的那种呃，你的常态都没有掉了啊，所以这个。 变成是说喝酒，很明显的，就是说它是会带来一些反常态啊，反常态的行为表现，不是你有的，而这些都是我们一般上在生活的层面上，我不懂你有喝酒没喝酒，你家人有喝酒没喝酒，然后你出外看人家喝酒没喝酒，其实这些都是很普遍的，你应该也是熟悉也看得到的，就是说一些呃表现。 啊，因喝酒跟没有喝酒，其实都很明的，就是有喝酒的问题多多，对不对？啊，不值得你去尊重，然后也喧乱呐，啊，吵啦，大声等等。然后接下来第三点就是因酒错误，那也就是圣经很明显直接告诉你，喝酒会造成人错误，这是很答答案很直接的啊，喝酒会造成你错误。 啊，所以你可以免你就免，你可以避你就避，啊啊，你没这必要去冒这险。所以饮酒错误这个范围就很大，为什么呢？因为饮酒错误的事情是我们你可想得到的东西其实是很多很简单的。男女很多时候就是因为啊喝酒乱性啊失身，对不对啊？发生性关系，然后。 呃，喝酒就使到人本来啊，就是呃很斯斯文文的，变成有暴力倾向，就会骂人，会打架啊，然后甚至一些凶杀案的这些发生。然后喝酒啊，就会发生车祸，所以政府严严的管，就是不可以喝酒啊，驾车。这个是很多国家的法律，新加坡喝酒啊是很很严重的啊。 所以为什么法律要要这样呢？就是很明的，就是酒能够乱性，然后还有发生意外，是包括你去你走路不小心跌倒了，从楼梯下来啦，迷路啦，走错路啦，啊，这些意外的发生也很多。然后酒，喝酒的人怎么去做工？你不可能叫一个喝酒的人去上班，因为他他他就会呃做错事情，所以他也会懒惰。所以喝酒身体来说。 医生一直告诉说，呃，酒，呃，其实对身体来说没有什么好处的。这是医生一直劝人家不要喝酒，因为它肠啊、胃啦、肝啊、心啊这些等等，都会带来很多身体上的这个呃问题。然后你有这问题，医生一定叫你 stop，no，不要喝。为什么？那就是很简单的，酒对你的身体是无无益的。所以很明显的啊，我们直观的来说，就是说。 在这个经文里面，三方面已经讲酒对我们是没有什么益处的，除了只有一个，啊，我们可以这样讲，酒基本上直观来说，益就是保罗所说的、明说的，就是啊，提摩太，你的肠肠胃不好了，喝点酒啊，就是药酒啊，养命酒、难酒、药酒啊，这个基本上只有这个是叫做啊，对我们身体有益。 但是，假如那个药酒你拼命喝，难道喝到你醉，其实也是一样的有问题的。拼命喝，喝到你肝有问题啊！你借借借说养命啊，借说呃照顾身体保健呢，喝乱喝酒啊，你也是一样啊，会乱性的啊，也是不可以取巧。第二呢，酒基本上。 它达到一个目的，就是在娱乐休闲性质，娱乐休闲性质。除此之外，啊，娱乐休闲。那请问你喝了酒，在娱乐休闲的时候，对你有什么好处？其实严格来讲是没有好处的，只是开心娱乐，啊，然后啊开心，然后大家啊呃可以乱讲话，然后可以转胆啊可以呃乱做事等等。 所以除了娱乐心事，有什么好处吗？没有。但是呢，这样客观来说，那就摆在你面前刚才所说的，那因酒而误事的东西就多得很了，对不对？刚才讲的大烧也就是说发生失身啊，打架啊，粗暴啦。 意外啦，身体健康啦，失去礼仪啦，啊，被人家打抢啊，啊啊，车祸啦，等等一大堆啊，哦，多的多多多的不得了，在我们的周围周围发生。所以，这样简单来说，我们客观来说，酒对我们啊是必要的吗？需要的吗？是基督徒是适合的吗？对我们有什么益处？说实在，你找不到益处。 除了刚才所说的就是普酒之外，但是你滥用也是不可以。除此之外，开心开心不喝酒也可以很开心啊，啊啊，娱乐心智，一时之快。然后除此就是很多可能的啊误事的危险存在着，所以。 我们要怎么讲呢？哥林多前书十章二十三节说：“凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不求自己的益处，哪要求别人的益处？”经文很清楚的讲，我们都是自由人，但是你的自由能够使人有益处吗？你的自由能够造就人吗？你的自由？ 啊，能够使别人得好处吗？这是我们基督徒生命啊成熟最基本的原则。其次就是为主而活，为人而活。你所做的能够使别人得益处吗？我们一起祷告，天父上帝，经文里面清清楚楚的给我们看到，酒对我们来说就是制造出更多的。 这些乱性误事的事情，那这很多时候我们滥用了我们的自由，我们自己啊偏向自己的兴趣爱好，所以我们明知经文是明旨，我们该不该适合不适合，但我们还是要随着自己的意识做自己要做的事情。我唯求主你自己在当中来帮助。我们知道教会基本上。 现在不会去禁止，也无法禁止，信徒也根本不愿意听。但是酒却会在我们的生活里面，因为我们接触到酒而使到我们有给魔鬼留下地步，更容易在当中呃发生各种误事，然后在当中呢制造更多的问题。 所以，我们真的是祈求主你自己跟教会跟信徒说话。我们都是祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。那周一三五再见，耶稣爱你，与你同在。欢迎你的参与，我的动力。当然，啊，就是给予我鼓励啊。当然，你也可以在评论区写写你的看法。 是彼此尊重啊，彼此尊重啊的原则之下啊，来可以沟通分享啊。上帝爱你，与你同在。